left from home फ्रेंड्स मेरा नाम किशोर कुमार तुम लोग देख रहे हैं के कॉप्स हिंदी आज मैं बेंगलुर से हसूर हसूर से बेंगलुर एक ब्लॉग करेगा आज ये मेरा ट्रेनिंग ब्लॉग है हम लोग देखेंगे मेरा potential I am trying to reach 50 kilometre today so in this 50 kilometer bangalore to osur 26 or 27 and osur back to bangalore so let's see what is my potential let's start the trip first ump flyover almost peak of the enjoying the town एक बार अप आ गया अब देखेंगे sometime up sometime down we have to keep riding एक चैलेंज भारत विंस और एक challenge of of the flyover हम लोग अभी आती बेले पे है okay let's move we should not uh, stop in a flyover in a highway first time crossing the toll ये व्यू कैसा है भाई oh. We are crossing the border. Awesome. Border cross हो गया first time crossing the border <laughs> nice let's move another up patats लारी सभी इतना स्लो पे जाता है Oh my god. What a hum. challenge. Let's solve it. Sreekumaran Thangamaligai the Chennai silk A to B అన్నీ ఇక్కడే ఉంది డీమార్ట్ కూడా ఉంది फ्रेंड्स आप लोग से पेडल करने का समय पे ट्राई करो ये वाइट पैचेस का ऊपर पे ड्राइव करना मैक्सिमम पीरियड तो तुम लोग को आते अच्छे से बैलेंस करने के और एक तुम लोग अच्छे से बैलेंस करते तो बैक साइड बंदा कौन आते उनको क्लैरिटी होता है वो साइकिल वाला बंदा स्ट्राइट पे जाते हैं वैसा try to avoid moving make sure you maintain the same direction nice leg, and again challenge challenge will be there let's go okay where we are we reached Vasur. We reached Vasur. awesome. Now reach it, reach it, reach it. लोग वसूर पे आए रिटर्न जाना अभी ये वसूर bus terminal we will leave soon It's hot also I am having hot tea it's raining here अभी मैं फ्लाईओवर पे नहीं जा रहा है क्योंकि लिए फ्लाईओवर मिडिल एरिया का ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए वो डाल दिए बड़ा व्हीकल और हाईवे के लिए साइकिलिस्ट को वो यूज़ नहीं होता तो इसलिए मैं फ्लाईओवर पे नहीं जाता आओ चलेगा Next stage. Pain! Believer! Believer! Bambole! Bambole! Bambole! RTO border crossing. They try to maintain equal height अभी तुम लोग देखे ना वो रोड का height try to maintain neutral किसके लिए वो फ्यूल बचाने के लिए और व्हीकल स्पीड सस्टेनेबल के लिए वो डालते हैं मतलब uh, कुछ कुछ टाइम पे हाईवे बेटर है जाने के लिए oh my god inner ramp okay will face it another ramp okay we have little bit We'll go in the up. No problem. Kangal. Kangal. ये डाउन एंजॉय करने के लिए मैं फ्लाईओवर आया था इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नियर है D Mart we reach it almost we need to still go little bit for let's go Electronic City west gate B H L rich dome कौन कौन सब्सक्राइब नहीं कर दिए अभी कर दो अभी इस अभी click on the icon and subscribe catch you later Bye.